genau in die Ecke verstellen. Mhm. Ich mach das jetzt einfach mal so. Der Egelstand, wie das wird, so Handy kann ich überhaupt nicht einschätzen.